mwasise mutya bannayuganda abali ku the updates online page lista uh, update nyingiddewo mubaka wa paliamenti wa kitundu kya kawempe north constituency bw'otuuka ng'osharinga njagala bawa ku update eno gyetulinawo enkya ya leero naye update eno njagala gibawa nga muli bangi e, so bwotuuka sheyalinga bwotuuka sheyalinga bwotuuka sheyalinga yita ne muno agabane ku mawulire gano ate njagala nnyo ekyensuso twebaze honorable zaake francis butebi mubaka wa paliamenti wa mitiana municipality ku tiketi eya national unity platform e, honorable zaake francis butebi big up honorable zaake francis butebi big up olugendo lwa honorable zake francis butebi okugenda ettake lwe lumu ku lutandise okuvaamu ebibala lutandise okuvaamu ebibala banne mukyali batono njagala muwere ah, mr update mbe nga nsobola okutandika ndoza mulengera nyinako n'akasekoseko akatonotono newankubadde iya simairo yo tenajja ejja kujja nga muganda waffe amaze okubeera ng'ayimbulwa but nyinako ka iya smaire akatonotono olwokuba nengera ah, ekintu kyaffe ekyokununula muganda waffe kitandise okuvaamu ebibala era okuva we bwasibidde jjo minisita okero oliemu n'essimu ze yaziggyeko bannamawule bamunoonya abantu bamunoonya ensi emunoonye mugamu ne baako kyotugamba minisita okero oliemu kati ate ensonyi yazifudde busungu takyakwata masimu zaako essimu minisita bantu baagala okufuna apudate nga nange bwendi mu kugiwa nawe beetaaga ogiwe naye abuze talabika simu aziggyako anyiiga mbu bamawule bamukubira ayomba buyombi ayomba buyombi ate nga yabawa essuubi nti omusajja jja kati ate ayomba buyombi nolwekyo bino byetusiba tubagamba nti nup bwe tubaffe tuyimiridde n'omuntu waffe ate nga katonda kyetwafuna ekyomukisa abeera nnyo ku saidi yaffe bannange muli batono misupdate njagala basumululira wa wetuli kati njagala basumululira wa wetuli kati kubikwatagana ne muganda waffe fred lumbuye waliwo amawulire agatuzizaamu amaanyi waliwo essuubi nga bwembawandikidde blessings in disguise nti ebyatandika ngaebyokubeera nga binyigiriza muganda waffe byandibanga bigenda kuvaamu ebibala olw'ensonga ensi gyagendamu ensi gy'agendamu mwenna mukimanyi nti yemu ku nsi mu nsi yonna eziwa protectioni eri abantu waffe abanyigirizibwa bw'ova wano n'ogenda e sweden obeera safe bw'ova wano n'ogenda e netherlands obeera safe bw'ova wano n'ogenda e switzerland obeera safe because ezo ensi mu human rights zo ziri ate ku levo ya kika kya waggulu nnyo era netherlands eri ku nsi eziri mu first world country nti bo bakkiriza kye baita freedom of speech nti oyogera ekyo ekikuli ku mutima ne bakuwuliriza era ne bamanya ki kye bayinza okukola n'okulaba nga eddembe lyo teritoboolwa ng'ate ensi endala bwe zisera okukola n'olwekyo bobe netherlands obanga ali mu america obanga ali e uk obeera protected era obeera safe n'olwekyo njagala babulira e, kiki ekiriwo sofa siki mawulire ki agaliwo minisita update genjagala okubeera nga mbawa kwegamba mumanye nti tiimu yaffe eya national unity platform tetudde eyina kyeri mu kukola kubanga abantu baffe abasinga amaanyi gabagwamu nyo nomugaa nti banegundi akoze eki gundi akoze ki munnange tiimu yaffe yonna ekola nebaza kanso waffe lewis rubongoya sekuritale geno thank you so much lewis rubongoya webale nyobalinda twafuna sekuritale geno twamala mu nsi yonna ndowooza tewali ki political party eina sekuritale geno ali formidable ali substantial nga nup feffe kando zaffe tulina sekuritale jeno wakabi waluwambuza nti ate uk ne uk nayo yakabi nnyo mu ddembe ly'obuntu nebaze mukama wange robert kyagulanyi sentamu thank you so much muli mugwebale nnyo pulezidenti waffe robert kyagulanyi sentamu pulezidenti waffe yakolera wansi underground underground soldier mu nsonga nga zino si robert shua si robert shua president waffe robert kyagulanyi centemu big up naye nga nebaza nnyo onalebo zaki francis butebi alina watuuse mu issu eno ey'okulaba nga muganda waffe asobola okubeera ng'afuna obwenkanya kiki ekiriwo wenjagala okubatuukira naye musooke musharinge then mr apulet abe nga asobola okubabuulira ki ekiriwo zaki francis butebi bwe yasituka n'agenda wano ettake teyatuula bwe yatuuka eyo eyo natandika okwasaganya ensonga eno ey'okununula muganda ffe fred kajubirumbuye n'okubeera ng'alemesa abasajja abaali baagala okubeera nga bamwetikka bamuleete wano mulina okukimanya nti abasajja abo baali singa baamuleeta dda singa sizaako efrancinsi butebi singa sizaake francinsi butebi singa muganda waffe fredi kajibirumbuye bamuleeta dda naye zaake bwe yatuuka eri n'atandika okulaba nga amiitinga baalaba nti bali konsandi ku nsonga zino ne un nga bw'ogitwalidde okwongera okulaba nga asiba emiziziko gyonna egiremesa gavumenti ya wano ye uganda okubeera nga ereeta fredi kajibirumbuye era ne bwe mwala baminisita okera oliemu nga yewaana tugenda kumuleeta tugenda kukolaki baali tebasuubira nti musobola okuvaamu wano muffe omusajja omu n'agenda n'alumba abasajja bali n'ayogera nabo kati ga gavumenti emanyimu olw'okuba nti gavumenti ku gavumenti bo bajja kusobola okubeera nga eddoboozi lyabwe liwulirwa kati minisita okera oliemu kyovalaba yayogeranga with confidence with arrogance ng'agamba temwagala omwagala mwagala temwagala omusajja tugenda kumuleeta wano munange netusindikayo buludoza majegere buludoza majegere ye zake francis butebi natandika okubeera nga akola byayina okukola akola byayina okukola akola byayina okukola mubye yakoze nnyo kwekufuna kye bayita international lawyer kati kajubi tacyali ku baloya baffe bano kati baloya baffe bano eh, eh, abawolereza segirinya ali ku international lawyer lawyer gwalina fred kajibi mungumbu ye osobola omugerageranya n'abasajja nga robert amsterdam lawyer wa pulezidenti waffe obudde international lawyer yaali ne muganda ffe fred kajubi lumbuye era okulaba nga ensonga zonna zisobola okubeera nga ziggwa bulungi nnyo ewatali kulemesa kwonna nolwekyo muganda waffe zaake francis butebi ekkowe eryo eryokufuna international lawyer n'abanga alikwasaganyiza bulungi nnyo era mwalabi ekiwandiiko kiyabateereddeyo ah, mumbuulire netiwaka bweba eteredde nga mumbuulira mr update nga ngenda mumaaso bweba eteredde mr update nga agenda mumaaso ah, mumbuulire netiwaka kiriya oba mbadde mbabuulira robert amsterdam nga bwolaba robert amsterdam formidable lawyer yeroya muganda waffe fuledi kajubirumbu yegwalina era ekiwandiiko ekyo kyemwalabye looya wa fuledi kajubirumbuye ng'awandiikidde gavumenti ya take nti omuntu oyo gwe mulina bwe mumukkiriza nemumuwa abasajja obulamu bwe buba mumaze okubeera nga mubuziika kakati amawulire agaliwo amawulire agaliwo amawulire agaliwo amawulire agaliwo gavumenti ey'ensi gye bayita netherlandsi fred kajibirumbu ye erirwedde okubeera nga emuli sivinga erirwedde okubeera nga emuwa politico asayiramu era kati prosesi eriwo yakola ku mpapula zonna muganda waffe enyonyi gyagenda okulinnya ng'ava mu istanbul take ekifo ky'okulinnya gundi eno bombadiya gye badde baagala bamuleetereko ekifo ky'okulinnya updf kajambiya enyonyi ya updf eyo kajambiya enyonyi yokka erimu ebitambaala ebyeru agenda kulinnya nyonyi gye bayita krm krm gyagenda okulinnya nga egenda mu kibuga amsterdam ekya netherlands singa buli kimu kitambula bulungi kyenyongera okubasaba temuzikiza kyenyongera okubasaba essaala mwongeremu essaala mwongeremu olugendo luno nga bwe lutulutandise era lugwe bulungi naye nga oluge ennyonyi kati direkitioni etunudde mu ndala etunula amsterdam netherlands etunula amsterdam netherlands minisita okera olyemubagee nti ensolosozi zimutambula kuba yalimba abamawulire yalimba abamawulire bada bamanyi nti banasindikayo bombadiya yebemuleeta nkugambye eh, eh, bombadiya kesigale mukufuuyira muddo bombadiya kesigale mukufuuyira muwemba ah, enyonyi egenda okubeera nga muganda patulako bagiyita kerem ngaetunudde mu nsi emu yokka amsterdam netherlands ge mawulire agaliwo era international lawye omulimu agukoze bulungi muganaffe onalembo zake francis butebi omulimu agukoze bulungi ne bannayuganda abali mu ttake nabo bambi bakola bakola kubanga bakoze kinene nnyo okulanga bayimirirawo ne muganda waabwe mu mbeera ero newakubadde tebajja layivu naye bakola kubanga kedde nembawulizaako ne banga mr update naffe tetutudde kubanga bweokwata fredi kajuira omuyawano n'omutujjako kitegeeza eddoboozi ly'abanda ttake abawo bannayuganda abawangalira mu ttake oba omaze okubeera ng'olizibikira n'olwekyo amawulire agaliwo simabi mawulire gassanyu mawulire gawa amaanyi olw'okuba nti muganda waffe ah, onalebozaake omulimu agukoze bulungi nnyo ogw'okulaba nga alunula n'okugjayo muganda ffe fredi kajibirumbu ye afune ensi gyagendamu ensi egenda omuwa okwesiima ensi egenda omuwa eddembe ensi egenda okumuwa politico asayiramu nga tewali kutiisibwatiisibwa nolwekyo amawulire agaliwo geego biro propaganda gemwadde muwulira bamuleesa e uganda tali uganda nkugambye ne okero oliemu ali wano mu feeka akawunti ali ku peeji alaba sekurity organizi zonna ez'omuggwanga uganda ziri wano ku peegi ziraba nabo tebamanyi kigenda mu maaso kati apodate ziba zijja wano kati nabo bagoberera mugoberezi bigenda mu maaso babadde bewanyi gwomanyi abasajja abo singa bamufunye bwe bati singa press conference ku press conference press conference press conference nkugambye uganda ebamufunako mwandikezo okulanga ngaalinemu ainu seven naye amutadde mu press conference buli kitongole kyalina kwerinda bapiso bandiga nafenaffe mutuweeko press conference bagaso nabo bandiga naffe mutuweeko press conference omwogezi w'amajje flavi yabyekwaso yandigaebannanange ensabayo press conference enanga oyo singa ndowooza ku makya yalifunye press conference mu ttuntu nafuna press conference n'ekiro mu ttuntu ku makya kugambye enanga nenanga naye ali wano ku peegi naye kati alagira mu peeka akawunti ebigenda mu maaso naye tabitegeera ebintu byabasusa okutegeera never joke with the people power never joke with the internet tosaganga ne intaneti nolwekyo abaana bafe batwitinga temuzikiza abaana bafe abapostinga temuzikiza newakubadde nga tulinawo kati amawulire ag'essanyu naye era temulina kuzikiza mugende mu maaso n'okukola kyemulina okukola akaliro munkongeremu akaliro mukongeremu ku intaneti this is a social media battle eno battle ero si yakugulawundi aa ah, ah, eno ya social media era nawulidde kati security organizations okuteekawo propaganda tuwulira basekirinya baagala kweyiwa ku nguudo beekalakaase teri agenda kujja ku situiti this is a social media battle olugenda kugwera ku intaneti gwe mwakwata wa ku intaneti ate lwaki olutalo lugwera ku situiti luno si lwa situiti this is not a street battle this is an internet battle wegenda okugwera wano wekiggwa era tewali walala wonna era mwe abalinze mugenda kulaba musagiri nyakute ekipande ali ku street nedda tuli wano malumbu ye naye wawano kataffe tugenda okuyita okubeera nga tukola ki tumudimandinga n'olwekyo amawulire agaliwo geego mawulire gazzaamu amaanyi mawulire gassanyu abasajja byabatabuseeko dda kati ekisinza okunsesa mbubakubidde emirates bagigamba tiketi eyo gye twali tuguze ogeri omusaabaze gyatajja sente muzituddize aba emirates temusesema bwe bamaze ne bakubira rwanda air rwanda air nga manaje akwata simwalo eh, twade twagala esente ezo zetwagulamu tiketi yali ereeta munguye bazituddize kubanga omusaabaze teyajja aba rwanda air bagambye naffe tetusesema babadde bali awo nga bakubira taxi airways omutaka akwata ku sente n'azita era babagambye ekifo kyajja kyereere kati abasajja bali mu kwegayirira abennyonyi mbu babakolerayo kalifaani kanuimagini muddidde mukutte sente ezandiguze uh, okisigeni sirindaze mulago muzizizambintu ebitaliimu esente ezandisasudde abasomesa ezandisasudde abasawo mbegayiridde temusesema aba lwanda eya lwanda uh, uh, ekwata ku sente n'egita lwanda eya ekwata ku ssenga ye nogiga atubbize tach airways omutake abala nusu ku nusu bwati oyinza omugandaati omusaabaze teyazze bano bababuzza omusaabaze ekyabagana omukyekingisa ini kyali ki because airline terina problem yo yabaguza ekifo nerina omusaabaze omusaabaze naabula enzigi ne ziggalawo ennyonyi neebuuka sigamba nti omusaabaze naamutuusa nga obudde bugenze nti banaakola libuuka banaafuna ennyonyi endala aa ah, omusaabaze naguno gwakayamula ate mubagamba mutuddizeyo kabalansi batandise kati kubanja balansi wanyonyi batebye nene yabalemye kati bazze eno kusaba sente bate mutuddize munange mutuddize <laughs> nevajokoipeoplepower bayita amaanyi g'abantu mwemwana ba pulezidenti waffe atandika ekintu yono mukiyita ekyokusanga yatandika ekintu kino nga kigenda kulwalira eddembe ly'omuntu wa wansi yatandika ekintu kino nga kigenda kuwa bannayuganda essuubi ebyenkulaakulana mbabuulira mazima tambawo ekyokulabirako sagirinya ku byenkoze mubaka ki owa nrm nga yabikoze naye nga ani yandeeta ku politico siini bamuyita robert kyagulanyi sentamu because kyagulanyi yalengeramu sagirinya ekyo naga nti sagirinya ono bwemuwa kaadi y'amaanyi g'abantu nabeera mp owakawempe nota agenda kukolera abantu abasinga ekyo tebakindabamu robert kyagulanyi sentamu yeyakindabamu twabagamba kyagulanyi tasobyerabulabanga kyagulanyi akoze ekintu manya nti ayina kyalengedde manya ayina kyalengedde kyokolabayo tusinza musinze kyagulanyi alinga ddiini alinga ddiini nga bwolaba eddiini eyabakristaayo eyabakatuliki eyabalokole e, e, eyabasiraamu kyagulanyi alinga ddiini era ne wajjawo wano eddiini nga bagiyita kyagulanyi ndowooza fenna oyinza okubanga gye tuyingiddemu olw'okuzikiza munnange eh, kakati kyagulanyi takola nsobi bino ebintu byonna bye mulaba tukola amaanyi g'abantu ne tukola kino tukola kiri kyagulanyi robert sentamu yakola ki fenna fenna fenna fenna fenna ye komanda waffe olw'ensonga oyo takola nsobi n'olwekyo olutalo luno lwonna okubeera nga tulutuusizza wano pulezidenti waffe alwiramu amaanyi mangi nnyo olutalo luno okubeera nga tulutuusizza wano muganda waffe lewisi sekuritary genero ayinamu amaanyi mangi nnyo kyebalabana abasajja baali baagala bamule kameiringe sekuritary genero waffe ah! Eh? balaba omupiira gubatuddemu mbu bamuwadde simanya agenda kubeera mugundi yamwaye museveni mbu ng'ali ku presidential simanya duties omusajja sekuritalijjero wa political party atayinza okwagala abeera aladisi simpologiki nosanga waliwo olupapula lw'amawulire oluwandiisa ebintu ng'ebyo nga naye abasajja bano balya mmere kikujimma abaana amazima ga katonda muggulu eh? omuntu asalirawo ekibiina atayinza okwagala abeera aladisi ng'asalirawo political party e, ey'amaanyi mu nsi yonna gye bayita national unity platform kyokola baali baagala bamubulaaka mailing because bakimanyi nti musajja mugezi nnyo musajja mukozi musajja w'amaanyi n'olwekyo lewis uh, david lewis rubongoya thank you so much mu sipaga eno gye tulimu ey'okununula muganda waffe fred kagibirumbuye pulezidenti waffe robert kyagulanyi sentamu big up nup fraternity big up ugandanis in diaspora big up oloweko zake francis butari gwe ngamba big up big up big up gwe big up eyiyo tekoma big up big up big up big up thank you so much international lawyer awolereza muganda waffe fred kajubirumbuye big up mbabuulira mazima ah, netherlands zi ate mujjukireyo nsi yange nnyo ŋŋendayo nenkyalayo ha kati gwe linda lwenagenda enetherland nga fredi kajubirumbuye gyali mulyoke mulabe combination mr abudate ng'ali wamu alongosaidi wivikemiko ali fredi kajibirumbu ye nga tubaweereza updates ng'amaze okutuuka eyo ŋŋenda yonyeeyo mukimanyi kati gwe tunuulira kolaba eyo kolaba eyo nga mis update ŋŋende mu netherlands nsanzeeyo kajibirumbu ye wali kemikaali agutuddemu nange mis update ngutuddemu mujja kakasa kemikali ngaali wali nga misabureti tulyoke tujje naivu babiri olwali mukibuga amsterdam ekyanezalandizi abasajja this is a lost battle ku saidi ya enalimu kino kyabalemereddedda kyabalemereddedda olaba abasajja batandisa kwegayira bandi mutundizeeyo kuza tiketi mutundizeeyo airline zibabuuza omusaabaze yabadde aliwa hmm? kubatabayoza gamba nti omusaabaze yatuuse leeti babagenda omuleeta omusaabaze ffetufuna sala za kubaddiza naye muleete omusaabaza ffe tumutikke eh, aba airline temugeza nemusesema yadde olwaga yadde olwataano era maneja wagundi wa eh, tax airways mukubiddeko nemugamba tosesema maneja wa rwanda air naye mukubiddeko nemugamba tosesema yadde olwataano maneja wa emirates naye mukonyekawo nemugamba muganda wange tosesema yadde olwataano bano abasajja be bakitandika bakimalirize ze ennyonyi zibagambye fe tulinda kiraya tulinda musaabaze tumuvuge fe tunagaana kuvuga kirayanti wammwe where is the kirayanti bamaneja b'ennyonyi ezo ze babuukingako tiketi ereetabumbuye kyebabuuza ye questioni where is the kirayanti please we want the kirayanti ab'ennyonyi bakabuse bataddekako bataddewo kero lyemu ku nninga bamusaba kirayant bikozi baaba ennyonyi bagamba tekwagala vuga kirayant omutwala e uganda aliwa abasajja tebakyalina kyebazaako bano basaba basaba kubaddiza ssente abennyonyi babagamba tetwagala kuvuga kirayant nolwekyo totandikanga kintu ngaomanyi nti okimalirize fe omutulabaka amatumu tuyita mbuzi nolwekyo neebaza mwennaba eh, bakibodi woliyas mwebale nnyo naye kyembasaba it is not over until it is over mwongere okoleza akaliro kana akafa akaliro kaku intaneti era bana badala bagenda kujja ku street ku street tuna kyo tunonayo ah, ah, this is an internet battle kuno mutalo olugwera wano lutalo lwa intaneti teruli mu kikala kyonna teruli mukwata bipando kubumba street teruli mukwokya bipiira luno lwa intaneti kubanga ekisinza okumusanyula ne gavumenti ya ttake kati nayo egoberera ebye uganda okusinga n'ebyensi yaayo olw'ensonga baagala kumanya abantu bagamba ki sheyali nga lai vidiyo eno giweereze muno obagambe ti kati gyetulaga tulabayo muganda waffe tebagenda muleeta uganda muganda waffe tugenda kumulaba ng'ali mu nsi eri mu levo eya first world country naye nze mbagambye gwe kuba mwakafaananyi mr apodate pulasi kemiko ali mu kibuga amsterdamu ekya netherlands yikozi nsasadde eyo layivu ejja kubeera yabyafaayo eyo layivu ejja kubeera yabyafaayo bwatuuka bwati e netherlands nistapudeti nga nange ekeeremu njibuukira nga tusooka tukolayoawo okolago kemikali alongosaidi wizi mistapudeti yikozi nsasagi eyo egenda kubeera yabyafaayo egenda kubeera nzibu nolwekyo olalebo zaake bambibiiga olalebo zaake bamuntu agingireko manyi abantu baffe tugaana nnyo okusiima omuntu ng'akoze ekirungi naye omuntu wasitukira mu nsi ye n'agamba kange nenwalire munnanga ali mu nsi endala temukiita kyakusaaga nze nange olumu nasitukako wano neŋŋenda e dubayi nejjukira abaana be dubayi nganze okulwanira abaana baffe be bakwata abali mu makomera era nange nenunula abaali arubasha abaali enayifu awo omugundi enayifu edeyira nembanunulayo abaana naye si kintu kyakusaaga kusituka mu nsi emu n'ogenda mu nsi endala ng'ogeze munwa musibe si kintu kyakusaaga naye muganda ffe ali eri akola butaweera mande tusande mande tusande okulaba nga anula muganda ffe fred kajubirumbu ye okulaba nga tagwa mu mikono gy'abasajja bano abagala okumugajambula nolwekyo onalebozaake francis mutebi biga thank you so much oyo omu ku babaka bange bemmanyi nti basajja njasabiggu oyo musajja wakabi nnyo zaate francis butebi nga bansibye ndi ekitalya yalwana n'alwana n'alwana n'ateekawo embeera yonna okola nga mista apdate nyimbulwa n'olunaku lwe nagenda okulayira abasajja bali baagala kunnemesa nga baagala bankwate zaate francis butebi n'agamba wemukwatako segirinya bwemukwatako segirinya eyabalula ensiridde olwekyo lebo zaate francis butebi bambi webala ejjuma lyeddala beba abasajja betulina mu nup be babasajja betunda mu nup nga mutuufu bali ku muzuuli onoolobozaako francis mutebi webalegyobale ddala gwebereza omutatta emirimu gye natta byonna byeyandikoze nayawukana ne famire ye nagangenze kulwanira musibe ate era olutawo lwalwanye ne luvaamu ebibala webalegyobale ddala onoolobozaako francis mutebi ate nerwoyo oyo mutwebalize nnyo era layivu eno gimulage omugambe nti oyo wedda akusiima bamuyita mr update mp kawempe north constituency nolwekyo okusiima kwange kutuuse eriroya waffe oyo atuyambyeko okulaba nga muganda ffe robert sorry uh, fred kajibirumbuye afuna obwenkanya era nga mukufuna mu nsi eri kulebe ya fast world country mu kibuga amsterdam ekya netherlands nolwekyo keere mu budde bwonna etokota naye nga tetulina kujjamu maanyi lutobukyalina okubongeramu amaanyi this is an internet battle mbagambye sikweyiwa ku situta ah, era nde batulinze nga babadde bayungudde bimamba omanye abasajja bawona abapoliisi baagala kye bayita accountability eri bosco kati munange bayungudde zimamba baweereza patro enewange eno misapuleti gensula patro zikeera kwerawuna mu misapuleti eyekalakasa temugenda kundabako ku situiti wano situiti yaffe egenda kubeera intaneti <laughs> sitwiti yaffe egenda kubeera intaneti because fred kajirumbuye is an internet man nolwekyo si wa spidi bibwera wano ku twitter facebook twitter facebook twitter facebook webigenda okuggwera aso bayungude balidye bosco yona fred kajirumbuye is, is not a joking matter eh? this people they may demonstrate eh? ne balyoka bateekayo gundi yonna yonna yonna yonna yonna badiployinze yon, yon, yon, yon, yon, yon, yon, yon, balimalimba mosco badiployinze teri okwekalakasa kwaffe kuli wano musheyalinge buli lwosheyalinga ngaolwoba oyingidde sitwiti ya mundi yokulunula lumbuye buli mesege eno lwogitambuza sitwiti oba ogiyingidde musheyalinge wano wekigwera ku twitta abatwitinga temuzikiza ngenda basomera enamba eyaba ministers bonna abattake ŋenda basomera enamba eya e, e, office of the president owattake ensona enamba nzibasomere mube nga mubakubira nti bannange bannange temukola ensobi newankubadde nga ekintu kyakiina ebitundu kyenda ku buli kikumi naye ne twitter zongeramu amaanyi ate n'obusimu obwo bwongeramu nnyo amaanyi okwongera okulaba nga musajja waffe tumunyweza naye nga netherlands community tujebaza netherlands community tujebaza saza okukkiriza musajja waffe bagende bamuwe kye bayita political asylum <coughs> eh, mani kye kitegeeza ekyo ezo zensi mbagayinze ngenze netherlands emirundi mingi nnyo naye yensi gyobeeramu nga tolina kyotya aa ah, ah. polisi oyinza nokukola ivu nga polisi eyimiridde awo eh, banaezensoba katonda yazikola atya eh, osobola okukola live nga polisi eyimiriddeawo poliisi negamba n'okugamba kanise eh, aitu yofolowas nga bo baagala kubawuubira nako poliisi mweze ensi poliisi yeuk nze nali mu amerika nga tugenza okwekalakasa wali ku white house okulaga obutali matibu bwaffe eri gavumenti ya mwaimu seven nti sente ze mubawa nga ah, imf imf sente zewa uganda tebazigulamu ddagala tebazikolamu kyemubaziweseza bagulamu mundu natiya gaasi munange tugenda okwekalakasa wali ku imf okulaga obutali mativu bwaffe bwetuvaawo tugenda ku white house ne sapudeti tuba tukyali ku imf polisi ya amerika nejja abasajja bambadde bino sikatenso bwetukenziruke bagamba nonononono this is not uganda kumbe bampa bubi bukuumi banaye polisi ezensi eh, eh, banange mani minisita pudeti nayingiramu kano akantu akookudduka nga nabye polisi kati tukanalina akaveero bamaze okunkubutwali ku paliamenti gire emisinde gye mwalaba kati ŋŋenda mu amerika mu myezi awo ng'ebiri abasajja ŋenda okulaba bazze bambadde bino bakutte emundu kale ne zabureti jagala nzizeeko ne bagamba nonnonono dontiran dontiran giwasekiwa naye nali ntaddeyo misabureti ezo ensoba katonda yazikola atya okumanya nali abasajja abo bandaga makiwa ne bagamba nokuŋamba diunida photo with us nenekubyabo nabo ekifaananyi tumaze ekifaananyi ne bagamba uh, kanisa something towafowas nebajja ah, ne babasiibulako ndozamu kyajjukira nga ndi mu amerika nolwekyo ezo ensi bannaye katonda bannange yaziwa naye kakati wano yadde ndikulaivu eno naye kati abasajja ennugu ebata bagamba aliwa tumuyolewo gwenobanga buli budde onoonya bunoonya muntu kumuyola kumukwata kumuggalira naye abo abasajja bandaga matuwa okugee twali mu amerika kano kenayingiramu tiimu misinde olwo babira leira yaŋama nedda todduka sajiri bankwata bukwasi bati mpale sabo todduka ezo ensiba naye katonda wange eh, ezo ensi era banne batukolobinya okuba akaluka pulezidenti waffe bannange mbabuulya mazima singa kyagulanyiye pulezidenti era singa okola laivu nga tomagamaga naye nobanga okola laivu akawundo nekagwa ku nju nomagamaga nolowooza abasajja banzinzeeko nobanga okola layivu nowulirakonkona ku geeti nosooka nokugamba nti oba kyekiriwo kyekiriwo notandika okulingiza ewuwo ngaolingiza ngaomubbi abasajja ensi bagyolo nawe bagiteeka bagiteeka mu fiya nolwekyo muganda waffe fredi kagibirumbuye ensi gyagendamu yensi nga ne bwawulire akonkonye ku mulyango eiza abawa akasasiro nga yaze okukolekitinga akasasiro oba babaze kubuuzaako kubuuza oba oli bulungi nga ne bwola bapoliisi ebakusaidiyo naye katijjukira ŋenda mu america mistaflet ndimu akantu kali akawana e uganda nze mbagambye abasajja banzizaruza nali nsiikudde nali nsiikudde nga ndowooza abasajja batusazeeko polisi yeŋamba nokuamba nonnonnono uasaf mistaflet uasaf naye nali nsiikudde banzizabuza bana abaana betwali nabo bakabuye boston baaseka bagaabambi musajja wattu akyalimu eri embeera ye uganda eh, nga naga sijja birinda abasajja obajja nonga no kati ate awo olina seefu nnyo yomowa sefe than before ng'ate ezo nali simanyi nolwekyo zezo ensi eziri kuleva eyo muganda fe fredi kajubirumbuye zagendamu nolwekyo mwebale nnyo mwebalire ddala bambi amaanyi ge mutaddemu banange eyo sakcessi gye tutuuseeko si sakcessi yakusaaga kubanga abantu puresha zibadde zigenda batta abantu nga basula batudde abantu pressure nga zigenda batta babuli amazima fe nga nup fe nga ah, ah, ba keyboard warriors ekintu ekituuka ku munnaffe nga kibi kituyisa bubi yensonga lwaki olengera abantu pressure ebadde egenda kubatta naye zaake francis muteri oyo no commissiona wa parliament akoze omulimu gw'amaanyi nnyo mbagaye muntu adingireko wanoolaembo zaake sajja wakabi nnyo big up my mp badda bagala mubula akameiri nga nalabye akapapula akamu aka online nga kagala okuwandiika propaganda ku muganda waffe <laughs> ate nakyo nakyo temukyewuunya lwaki nup bagala nyo giwandiikako propaganda munange ababaka ba nup bebatunda abantu ba nup bebatunda woli nga oli muna nup manya ozitowa nnyo ozitowa billions and billions of money nolwekyo olupapula lwonna okuwandiikako lwoluba lulozo kibala nti bwetuwandika ku segirinya tufunamu kubanga abantu bajja kubeera tractedi okusoma naye obanga bakuwandikako ebitali bituufu kati zaake omuwandika olwokuba nti azitowa trillions and trillions of money bamanyi abantu bajja kubeera tractedi banoonye sitole egamba ki naye muganda waffe ali eri akola omulimu gw'amaanyi nnyo nnyo nnyo era ebbaluwa eyo yagibateereddeyo eraga nti alina waatuuse mbabuulira mazima international lawyer waffe oyo atukoledde omulimu gw'amaanyi biga oyo looya oyo international lawyer ali ku levo ya kanso menadi segona mulaba kanso menadi segona oli naye alinga dulooni mulaba edduka <laughs> segona segona yanzize yanzijja ekitali yasinza kukyerabira yabuuza abasajja ebibuuzo kyobalaba ne international oyo oliza akaŋŋambya abuuza kati bagambye gavumenti ya uganda nanti lumbuye eh, mugamba mumwetaaga nti kati muweereze looya wammwe awoze ne looya owalumbuye oliokulabe looya bwatafeesa owe uganda anti balooya be balina mubamanyi balina wano balooya babaleeta nogaa nti bannange bala abasajja eh, amateeka bo bagasomerawa enaale mwenda balooya basesa mwana bawano omusango gwange wali ku buganda lodi kooti muganange kansomera diseggona yabuuza abasajja ne looya waabali n'akibuukamu n'adduka bagerogira bati nga looya afubutusa dduse nga dduse kakati ogenda kulaba batot inkase inkase nga bagadde okukyongerayo kuba tikigenda kubeera uganda looya wa muganange kulebirumbuye ngattunka ne looya wa gavumenti owa wano oli looya ajja kudduka bajja muyiwako amazzi yenayinaatuuyane bajja mubuuza ebibuuzo looya ajja kudduka nga walabe ekyali ku buganda loodi era kyokulaba mbadde njagala looya oyo international looya owamuganda fefulebirumbuye yegatteko segona engumi eseke engumi eseke naye nga engumi esekera mu mugundi esekera mu chambersi ngaesekera mu kooti oyo segona muganda wange yabuuza abakazi ebibuuzo ne batuuyana ne batuuyana ne batuuyana nange misafuneti wendire ngamba nti oyo mukazi osiwa miniplaise eyankwata jeke ne ku mulimu bamugoba da bakyaliwo bateekawo mulala bali abasajja olwadde bamugamba otulabisiza nnyo olimetwa n'okwennyonnyolako oyo segona bamuyita oyo segona oyinza omwejingako muganange oli duloni mulaba edduka e eh, segona cross examination eyo emmere ye egyalya emmere ya segona bagiyita cross examination talya mmere endala ye talya mukyere talya kawunga talya biki ye emmere bagiyita cross examination awo kasita omuwa emmere gye bayita cross examination aba agenda kutta omuntu gwe buuza election petition wano eyalo pulezidenti waffe robert kyagulanyi sentamu ne mwami museveni abasajja baali bakankanye bwe batyo empale lwakuba twalengera nga risalti tezigenda kubeera nungi olw'ensonga saabalamuzi twamulabamu e, e, ebitege nomusango netukugjayo naye mujjukire feeza eyo eyasooka nga seggona ayimiridde mu chambers tugenze mu cross examination olwomutakula sexamination yemmere gyali era lirinya kati gyemuyita actual nenamba yenagijjako onalemo segola nentekako mister cross examination yabuuza abasajja kati mbadde njagala wabeewo embeera nga looya wa wano eh, owaba okero olyemu atunka ne international lawyer waffe wafuledi lumbuye nga ne kansomera bisegona wali waali balyoka babuuze looya wa gavumenti ebibuuzo yandivudde yandirowooza nti okuva e, e istanbul okukomawo uganda balinja na baasi yandisiridde ku basi paaka bandibuziza buza nti aa olina kugenda e, tewali baasi e, eva e istanbul paka uganda olina kulinnya nyonyi loya yandyerabidde n'okwerabira kubanga bwobeera nga toyimiridde ku mazima owunzika okoza ensobi kugaero yabandimugambye nedda eri ku baasi paaka togenda kufunayo baasi eva istanbul ngegenda uganda olina kulinnya nyonyi yandyerabidde nga looza yigiddena ku baasi bwoba osanga musaazi kuba tebalina fakisi tebalina gulawundi zikubanywereza muganda waffe n'olwekyo essaala zammwe amaanyi gammwe gakoze nnyo mu bbata eno mu sitwaga eno gye tulimu eyokulanga muganda waffe fredi kagibirumbuye tumununula era mube bagumu wabula kyemba sala yadde embagaa mube bagumu obutazikiza mwongere otwitinga mwongere okupositinga mbaganda it is not over until it is over paka ng'alinnye atuuse mu kibuga amsterdamu ekya netherlands awo tujja kubeera nekyebayita public holiday mu ggwanga lye bayita uganda tujja kubaayo ne kajubirumbu ye public holiday awo tuwumuleko nga fenna fenna buli omu akubira ku munna akasimu buli omu ayozayoza munne naye tekinnaggwa kyenjagala okubategeeza okujjako ng'amaze okutuuka naye nga sofa kyenjagala obagamba tulina we tutuuse naye bwekiggwa bwekiti nayingira netherlands ngaoŋŋenda ku nasaloodi nga njogendayoli abasajja bannasaloodi nga mbagamba bana bakola kalenda mbegayiridde olunaku luno fredi kajubirumbuye lwayingidde amsterdam netherlands mulumyuse mulufuule fredi kajubi lumbuyedde nga tujja duserebuletinganga bali abasajja bakola disi kalenda mbangendenaobutereevu tujja mulumyuse mulukole nga mumyusiza tujja duserebuletinganga buli mwaka omulundi gumu gumu ne bakola emirundi ebiri ebiri nga tujja duserebuletinganga ebiri ebiri ate kabiiki age bayite amaanyi g'abantu era bwatuuka bwati mr update next stop ejja kubeera ebi gye bakolera zikalenda nkuluma loodi mbagambe mulumyuse nolwekyo tekinnaggwa naye nga sofa ekintu fe tukyakikulembedde bwe guba mupiira fuledi kajubirumbuye goolo kkumi okera oli emu zeero waliwo waliwo omusajja lwakuwa zeero n'ateekako ne negativu negativu zeero nkiddamu fuleedi kajubirumbu ye goolo kkumi okero oli emu negativu zeero ziro naye ngaeriko neka negativu wano waggulu nolwekyo ago ge bayita amaanyi g'abantu naye bajjako with people power kino kintu akitandika nga tekimanyi omusajja ali mu negativu zeero fuleedi kajubirumbu yalina goolo kkumi we talk now oba omupiira bwe gutyo gukyayimiridde lifali ngisagikutte naye nebimusobedde kubanga lifali ali mu kisaawe naye alengera golo zinywa golo zinywa golo zinywa golo zinywa bwe ziba nguumi nga tuli mikonde eh? bwe ziba nguumi nga tuli mikonde ko ko zinywa bunywi ago gwe bayita amaanyi g'abantu nolwekyo bakeybord warriors temuzikiza mugende mu maaso n'okwongeramu ekintu kino amaanyi naye mukimanye nti at least tulina we tuli kati tulina kyetulengera olw'ensonga kintu ekyatandika nga mulowooza mwenna ne mukaaba amaziga musajja waffe awedde omusajja tannaggwa olutalo olukyali wamanyo kugambye ziri goolo kumi ku negativu zeero omanyi kibayita negativu zeero nga ne zeero eriko ka negativu kitegeeza oba tolinaawo ake bayita amaanyi g'abantu olwekyo mwongereemu amaanyi naye nga sofa tuja we tuli nolwekyo onalemozaake twongere omusabira essaala gyali buli kimu kitambule bulungi waliwo ebimu byesijja kubagendera mu details naye nga bingi nnyo bikyagenda maaso engagement zikyagenda maaso bulungi nnyo kyemulina omumanya muganda waffe mu nsi mwali eyattake gavumenti yattake yemulina ali seefu mu ttake mwali tali mumikono gy'abasajja bano abaali baagala okubeera nga bamuleeta wano bamutulugunye ali mumikono gy'abasajja ab'ettake ate ab'ettake gavumenti y'ettake nayo kitegedde nti eyina asset eyina asset gye bayita lumbuye kati naye emukwatana bwegendereza nnyo okwawukanako nemabega emukwatana bwegendereza because take gavument yagenze ku social media nabe kiri ebigenda maaso e uganda nga bifaananyi bina bitaano lumbuye bina bitaano lumbuye bina butaano lumbuye era bamubuuzeza ah, ayo gavumenti official in uganda nabagana no amujasi ekeyboard warrior abasajja balihebatya abannattake tebagala tabalabalaga kogibodi woolia nga mukambwe nga wamaanyi nga fredi kagibirumbuye n'olwekyo nga kibodi woolia asinga ba mp bamwami museveni emirundi bitaano ngaasinga baminisita bamwami museveni emirundi bitaano ngaasinga buli omu nabagamba eh, kati gavumenti ya take nayo yakitegedde nti erina asset era emukwata namwegendereza nnyo paka nga prosesi ya muganda waffe ey'okumutambuza ayingire ekibuga amsterdamu ekya netherlands nga yonna etambudde bulungi nnyo nolwekyo twongere okusaba essaala aba intaneti temuzikiza mbagambye luno tetugenda kweyiwa ku street eno bato si ya street eno bato ya intaneti maanyi ga intaneti maanyi ga mutimbagano getutambuliramu getugenda okukozesa okununula fredi kajibirumbu ye nolwekyo onalebozaaki francis mutebi nsaba katonda akusasulemu omusera ndoza mulengera abavubuka nga tuli mu paliamenti eh? era abantu basajja kajira baŋaa nti sajjirinya kayingidde nga nezaake gyali balani gyebali bajowere sonyonyi gyebali banyekoderiki gyebali mbabuulira mazima mugenda kutya eh? <laughs> paliamenti erimu zaake bw'okyusa bukyusa buto abantu balina olengera minisita apudeti bw'ogirabo oti balina olengera alani sewanyana kyogulaba abasajja baali bakola butaweera okujja minisita apudeti mu paliamenti naye olw'amaanyi gammwe ne mugamba no minisita apudeti alina okubeera mu paliamenti yeggwanga uganda niyo lwamaanyi gaabantu siyo lwamaanyi ga mulala yenna lwamaanyi gaabantu kubanga bamanya nti eno generation eyingidde yaba minisita apudeti tosobola gicompromisinga abantu bali tebatusuubiramu bino byetuli mukukola abantu bali batusuubiramu tugenda genda eri tube nga tulowooza ku bantu mbabuuli amazima mumpeyo mp omu owa nrm akoze byenkoze mwami museveni ebintu byakoledde myaka asatu mwe ebimulemye okukola byonna myaka asatu mwetaano mr apdate mbikoledde mu myezi ebiri nga ndi mubaka wa paliamenti ow'ekitundu ekyakawempe north constituency emyaka asatu mwetaano bw'otandika njagala mwami museveni mutuyimirize wali aleete byakoledde mu asatu mu etaanu nange ndeete byenkoledde mu myezi egi mujjagamba nti mist apdate tetwamanya kati ate tebabakubba kalulu kakyagulanyi mu wiikisi bbiri eno uganda singa bagigerageyana london wiksens omwezi ogu <coughs> mwena wandigambye singa uganda mumanyi kyeriko singa manyi sipidi kwe tuli naye bakwata mu kalulu ka mukama waffe kati we bakabba manifesito ya mukama waffe tuli mugiimplimentingira eno mubabaka ba paliamenti tuli mugiimplimentingira eno mubabaka ba paliamenti because abasajja ba nrm bali tebaagala tukolere bantu batandika otukozesanga point of reference mulabe balonda segirinya abakoleddeki naye gwetuuka mu kawempe yogera ku segirinya muhammadi abalonzi bajja kukutwala emisinde era ekawempe oli najja nga njogerako ekibi alina okujja ng'ayambadde elementi nga yeesabise omubiri gwonna nga aleke kutiya nga nsanvu kyemba okuloba gikuba tojja giwulira naye nga lwaki because twajja nga tuzze kukolera bantu mukama waffe bwe twagenda mu orientation yatugamba segirinya mulina okukolera abantu ago gebayita amaanyi g'abantu because gegatuleeta kati achievements za segirinya muhammadi vasas nrm achievements okugambye mbali ebitundu nga kyenda ku buli kikumi omuntu okukolera abantu si bugagga omuntu okukolera abantu guba mutima nakwagala nsi yo abasajja batukulembera tebali patrioti thats why twayagala tulekere obert kyagulanyi sentamu because alina kyebayita spirit of nationalism alina omwoyo gweggwanga ali patriotic tasobola kuddira sente ezandiguze eddagala mumalwaliro nazigulamu emundu oba tiya gaasi kyobola banna bagamba nti fe twalina nenteekateeka ekwata kkomera ngeri ekitalya tulifuula eddwaliro ebeere national refer hospital mbawo ekyo bannange abantu abaali bagenzeeko ekitalya genda ekitalya olabe ekkomera bwe lifaanana tewali ddwaliro lya gavumenti wano lifaanana nga kkomera lyekitalya ebizimbe baabizimba bulungi newankubadde nga munda ekiri yokutulugunya naye baazimba bulungi nyo ebizimbe biri nga boddire ekkomera eryekitalya nebeera kitalya lifaro hospital singa ne kenyata agakaani gonna gonna gati eddwaliro lyaffe olaba segirinyansa yatandise eddwaliro kawepe doto spito naye eddwaliro levo kweriddukira eddwaliro sipiidi kweriddukira eddwaliro ne libeera ne city scan ne libeera ne atwa sound ne tubeera ne cbc machine ne tubeera ne heart machine art sensharing machine eyo naye weeri eddwaliro eryakatandika just eryakawepe doto spito machine zonna weeziri naye nga mr apdate ebyo nsi ebikwasaganya bwe mbanga nze sejirinyanga omubaka nsobola okukola ekyo olwo gavumenti namba efuna ensimbi z'omuwoomusolo yonsonga lwaki bana abasajja bo kye balowooza kwekuumira mu ntebe bakutte emiliyoni eziri mwaga ne bazoonoona nti bagula tiketi za fredi kagibirumbuye ezimukomyawo naye ngaezo sente zigula okusijanisiirindaazi ebikumi bibiri tuuka mu ddwaliro eryamulago lina oxygen silinda ndoza mukaaga kawempe north hospital tulina oxygen silinda zaana nti tusobola okuteeka abantu ku oxygen abawera ebisatu wali mu kawempe north hospital mulaga hospital erina capacity y'abantu bana besobola okuteeka ku oxygen kanuimagini eddwaliro lya national fal hospital esente ezandiguze ezandiguze oxygen silinders baziteeke mu ddwaliro eryamulago bazononye ngu babukinga tiketi zakuleta lundu ye kajubi atera natajirako ezo serere zifa kati obudde buno basaba lifandi kwegamba abasajja abaolabira nti balina kyebayita mwoyo gwa ggwanga tebalina spirit of nationalism emiliyoni kyenkana asatu mu ttaano bazononeddemu ebyo buukinga tiketi wano sasula buukinga wano sasula buukinga wano sasula bakyala bali wali mulago wallayi bafa tewaliwo okusigeri esente bazononeddemu ebyo tubula fe tulwana tuwabe nga tuleeta gavumenti erina mwoyo gwa ggwanga ya nup ensi ebetereere en ensi egenda kuterera under the leadership of nup under the leadership of robert kyagulanyi centamu eno uganda egenda kuterera naye bana abasajja alowooza gula mundu tiya gaasi alowooza genda mu nsi ndala anoonayo omuntu olw'okuba ayogera ku intaneti gwe ebyonga byolowoolezaamu nga tulina wano ebintu ebinene bingi nnyo bye tulina okubeera nga tukolako covid-19 ali mukutta bantu betaaga ebikozesebwa abantu betaaga nekyebayita uh, uh, uh, immunity booster because covid-19 kukimu kukirese problemu abantu baffe ne bafa ebintu ebikiipinga immunity nga ebikaayi tebabirina oba ebyokulya bye beetaaga immunity yaabwe ebeere ngaeri waggulu tebabirina kati abantu singadde basobola okwakusesinga ebintu ebyo ti omuntu asobola okufuna ku lyenvu omuntu nafuna ku ebintu ebyo bikeepinga immunity omuntu wabifuna n'ekirwadde kyonte kyandimukute naye olwaleero enjala eba ekuluma nga ne covidi omuyina kakati enjala ekusenkenya ne covidi akusenkenya thats wy olaba nga abantu baffe bafa mangu naye gavumenti erina mwoyo gwa ggwanga yandibadde erowooza ku nteekateeka ey'okulaba eyambye etya abantu okubeera nga bafuna tisa ekyokulya ne mu mbeera ngaeno eya pandemic egavumenti efaayo eri abantu nze mu kawempe wokka kawempe tulina abantu emitwalo kumi n'etaano abantu emitwalo kumi n'etaano ye population ya kawempe naye abantu bempadde emmere bali hafu ne kota tosoba nakikkiriza gweyitamu keera bukezi gwe ekitundu gyoli ogende ngaobuuza mukawempa omwo kibanange wafuna ku mmere ya segirinya ogenda kutuuka buli maka gogenda otuukako amatono ennyo gesinga tuukako gajja kugamba twafuna ate era nago singa nagatuusizaako dda naye olwokuba nti tukyalinawo ensonga ennene ey'okununula muganda waffe fredi kagibirumbuye nagambye activities zonna zembadde nkola mu constituency nagambye kansooke nzisuspendinge tukyalinawo ensonga ennene ensonga enene bagiyita kulebeka gibirumbuye yensonga lwaki activities zonna nazasuspendinze nengakasso tetumala okumaliriza ensonga eno naye mbabulya singa sikubeera nga wabuddewo bino ebizibu buli maka mukawempe singa galina emmere galina segibox galina emmere galina segibox fe mukawempe tukuwa emmere netukujjanjaba bwozaala netukuzaalisa bwolwala netukugamba yenjawulo kati eriwo naye nge netubikola under the ambulera of nup neero gavumenti esobola okubikola naye bo fast priority yaabwe kunoonya ani atayagala mwami museveni kirumbu ye tumuteekeko sente zonna gomanye abasajja abo sente ze bakozeseza obukozesa okulaba nga baagala baleete rumbu ye wano ze baakakozesa zokka ate fe tuteekamu yadde ekikumi ebintu ebi katonda n'amaanyi g'abantu yetutambulirako era bwe tuwangulidde entalo zonna entalo zonna robert kyagulanyi sentamu nga tuli mu presidential campaign bayagala omukola buli kintu kyonna naye ebintu ebi social media ne katonda byetwasabanga katonda tuyambe social media nayo nebeerawo katonda tuyambe social media nebeerawo kwakkananga kampeini ziwedde nga mukama waffe bamubye kalulu naye nga ye physicale ali stable naye nga ebigendo byabasajja bwe byali birala nnyo nolwekyo tosaaganga na social media ne bajjaoku we social media social media tugiyita yakusaaga abasajja nkugee baatutaayiza nga baagala okukola buli kintu kyonna era social media yegenda okununula fredi kajubirumbu ye this is not a street battle aa nze sigala lumba street aa kyombabuulira mazima leero ndi wano mukutu wano wendi wano wetugenda otambuliza ensonga twitter facebook twitter facebook whatsapp twitter facebook whatsapp mbabuulira muganda waffe tugenda kumununula like it or not tolugenda kuggwa tuluwangule bulungi nnyo kubanga sofa lukyali goolo kumi fredi kajibirumbu ye okero oli emu negative zero olutalwe lukyali awo n'olwekyo mbasaba buli mawulire gengenda okufunawo ngenda kubeera nga nga baleetera bwe mwekuumire wano ku the update soline page paka muganda waffe lwanaatuuka mu kibuga amsterdam ekya netherlands awo mistapdat njakufunamu kaholide nange kawikisinga bbiri nga ndi waka mpumuddemu manye nti olwolutalo nawo tululwanye tulugusiza ate mumanye mistapdat nga ndi mu lutalo mujjukira wano olalebozaake francis buteri abasajja bemiggo ne bamutwala mu ddwaliro eryekirugu ate ne bamutekerayo ne bamusibira mu ddwaliro nenwana olutalo pakazaake mufulumya komera eryekirudu bikozi uh, abasajja eddwaliro lyekirudu baalyona nebalabandiyisa ekkomera okwata otya omuntu n'omusibira eyo bakwata zaake ne bamusibira mu komera lyekirudu sebo mwegyemuyita kirudu hospita ne bamusibirayo ne tulwana olutalo paka kumufulumyayo nga bwe twafulumya zaake mu kkomera oba mu ddwaliro lyekirudu gye baali bamusibidde bwe tugenda ofulumya fulendika gibirumbu ye ettake ayingire amsterdamu nga talinako wamusiiwa wonna ate agenda ddemu emirimu gye egyokulaba nga aweereza eggwanga n'okuteeka ettafaali ku nsi ye nolwekyo yembeera eriwo mwebale nnyo mwebalire ddala baganda bange nze sijja kuwa kubeebaza because bino byona bitutuuseeko tubituuseeko lwamaanyi gammwe singa simmwe bino byona tetwandi bituuseeko nolwekyo maanyi gammwe ge gafudde ensonga eno okubeera nga eri kati weeri bamutaddemu amaanyi abaana bali ku intaneti mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo abaana batwitinga mukola omulimu gw'amaanyi nnyo kyembasaba batwitinga temuzikiza temuzikiza tusangala mulira kusinge nti ate katuwulidde agenda amusitadamu netherlandi zikiwedde tekinnaggwa nkiddamu tekinnabakuggwa mugende mumaaso n'okudimandinga mugende mumaaso n'okutwitinga temuzikiza paka ng'atuuse awo lwe tujja okuwumulamu ekyo kye mbasaba abali ku the updates online page n'olwekyo ge mawulire ge njagadde okubawa olunaku olwaleero kengenda okusembyayo eddwaliro lyaffe eryakawempe north hospital tugenda mu maaso n'okukola deliveries ez'enjawulo okuzaalisa era abantu nga bwe twabasuubiza ebintu abantu ebintu kati byonna bantu basanyufu nnyo muntu ajja wali mu ddwaliro lyaffe eryakawempe north nazanjawo nagenda ngaali hape ebyenda nabifuna ah, tulina kituita maternity package sukaali sabuni buwunga nituliwo abantu bafe bamaze okuzaala bali bamanyi byalwali naye abantu abakazaalirawo bonna bali hape lwakuba nti ekizibu kyenfunye buli ajja okuzaalira mukawempenhospital agenda okuvaawo olwa keya gyafunye ne services omwana ngaamutumye segirinya oba nagirinya segirinya oba nagirinya ye problemu kati yokka gyenfunye olwa services abantu zebasanga wali nolwekyo nabo abagenze maaso n'okuweddwaliro lyaffe zi donations mwebale nnyo mwebalire eddala nyinabanyinanga abali e canada abali e uk abali amusitadamu naba nga asegirinya twagala kuwa donations eddwaliro eyo twagala libeere ku levo eya fasswod uh, hospital amalwaliro agogerwako munsi yonna ag'amaanyi ate nateekawo offe neŋamba abaana baffe abali mu nsi zabuwalabu abaana baffe abali mu nsi zabuwalabu tokwata kasenteko okoze ate kaweereza bafamireyo nti batwale omwana wo mu ddwaliro oguwaleka aa ah, ah. bawe buwi transport bajje kawempe north hospital omwana wo afune obujjanjabi obwobwereere temwonoona sente bambi abaana bafe abali bofuza buwalabu mwagendeeyo bambi kunoonya kati omwana alwala nga yeetaaga emitwalo ana emitwalo ana gye wagenda onoonye omwezi akasente ate ne kajjanjaba mwana kwata omwana bawe bodaboda enaku zino bodaboda zitambula bajje kawempe nothospito obwala jjanjabibwe eyo offa nagiwa bakwiniz because nanoonya kyempa bakwiniz ne kibula bakwiniz abo bambeereddemu nnyonzero basibanga lyekitalya abanwanirya fuluma akaduukulu baali bakwiniz kati bakwiniz nyinza basasulaki ne nga katukola eddwaliro eddwaliro eryo lijjanjabe abaana babakwiniz be baaleka era gwe kwiniz tobeereeyo mu nsi ya buwalabu ate omwana wo alwadde ate otandika okunoonya sente noonya bunoonya gamba bugambi maama wo maama funa ka transport genda kawempe nothospital bw'aba talina transport ambulensi yaffe standby ambulensi weri 24/7 okubeera ng'edduka ekime y'omwana waffe bamujjanjabe addeeka awe twagala ffe twagala better world twagala nyuka wempe twagala abantu baffe nga bali happy eyo offer nagiwa ba queens kuba nanoonya kyembawo nekiyimbula baganda bange neŋaka nkole kino ekyawamu ekiyinza okuyamba kyakasente kokoleeyo mbawalamu ate oleme koonoona kukujjanjaba mwana wo abula akasente ako kasevinge omwana wo mr update amujjanjabe eyo ofa nagiwa bakwinize era bakwinizi nembabone ofa endala eya e, e, e, eya okubeera nga ngena kuleeta ensonga yammwe ku fulo ya paliamenti eyokulaba nga bongezebwa omusaala bikozi nonya tekyobasasula nekibula lumbuyi olwaleero okubeera ngaalina akalembereza kano amaanyi gabaqwiens gabaddemu baqwiens bakoze omulimu gwamaanyi nnyo ku sakisesi ya lumbuyi esofa gye twakatuukako kuba kati sofa omupiira tugulya ebitundu kati kyenda ku buli kikumi naye amaanyi gabaqwiens ne tubagamba ne mbagamba njagala kuleeta nsonga yamu fulo ya paliamenti mwongezebwa omusaala mufuna sente ntono nnyo njagala baqwiens ekitono nnyo babe nga bafuna miliyoni bbiri n'ekitundu bamanye nti mutuufu twalwanirira segirinya nayingira paliamenti eddoboozi lyaffe yalituusa kati bakwiini zinebanga zezo offers ebbiri ze nabawa salary increment ne medication eri abaana bammwe twanoonya nti tetubasasula kibuze nolutawo lwokulwanira lumbuye bakwiini ze mulinamu omukono gw'amaanyi nnyo newankubadde n'abantu baffe abali mu nsi endala nabo bakoze kinene nnyo abantu abali mu amerika mukoze abantu abali e uk mukoze abantu abali mu europe mukoze naye n'abaana abali mu nsi zabuwalabu bakoze omulimu gwamaanyi nnyo nnyo nnyo tovula bambeebaza mutaweera olw'ensonga batubeereddemu nnyo nnyo nze mbabuli amazima ng'oyagala okutegeera omugaso gw'abakwinizi bakwate omuntu waffe tebeebaka tebeebaka paka ngaomuntu waffe alumuddwa bambi mwebale nnyo mwebale ddala nsaba katonda abasasulemu mu kiseera zenzo apuleti zembatejagala okubawaako olunaku olwaleero bwanaabawo ekiguddewo ekirala oba amawulire amalala genfunye nja kubanga bawa naye nga musabire ennyo ensi yaffe muganda tefure birumbuye mumusabire buli kimu kyetuliko kitambule bulungi abalabe be baswale kensembyayo mwongere okusabira fure birumbuye byetuliko bitambule bulungi abalabe be baswale saabasajja kabaka wa buganda awangaali